Вот ты пошла, уже вот здесь. Раз, два. Та, та, там. Хорошо? Пробуем. Поехали. Вправо, вправо, влево, левый прямой. Сбросил, пошла задним ногой, пошла. Ну, разгоняй. Раз, два, три, раз. Разгоняй себя. Не сместилась. Еще раз посмотри на меня. Вот это. Встал. Смотри, что ты делаешь. Вот здесь надо делать. Вот, видишь, дальняя дистанция. Я себя разгоняю, мне надо войти в среднюю дистанцию. Так, кинул. Та-та-тан, оп-бам. Та-та-тан, оп-бам. Вот здесь. Прям плечами вот это вот подработай. Разгони себя плечиками. А где ты плечами разогнал себя? Вправо, влево, левый прямой. Ничего не понимаю. Что не делаешь ты? Не. Я тебя кидаю. Давай, кидай руку. Резко начинаешь. Само держи. Справа, влево, левый прямой. Где? Та, та, ну. Быстрее. Сюда левый бежишь. Пошла, пошла. Ну, где? Качай больше. По фронтальничай вставай. Чуть по фронтальной. Вот здесь. Лево вправо. Влево, вправо. Пошла. Ну, вправо еще раз. Та-та-та. Ну ты что? Та-тан, где третье движение? Удар на третьем движении. Та-та-та, во! Вот это, вот она, молодец. Там, там, собери по фронтальной. Да, да, да, да. Вот, по фронтальной. Дай, дай. Дай их плечами чуть-чуть. Дай голова, уходить. Ты сегодня что сама мальчику показывал? Да. Нога передняя. Разгоняйся, разгоняй. Вот, вот здесь вот. Раз, два. Вот, прыгни вверх. Вправо, влево, вверх. Пошла. Вправо, влево, вверх. Оп. Ногами прыгни. Еще раз. Вправо, влево, резко. Пошла. Да, да, да. А что ждешь ты? На левом ударе. Почему пауза? М? У меня и рука мешает тебе. А она будет. Давай еще раз. Посмотри еще раз, пожалуйста. Вправо, влево и отсюда уже вверх вперед тебя развернуть должно. Там упадешь плечами. В воздухе. Вот левый прямой, ты должна ударить в воздухе. Ты им, этим ударом подпрыгиваешь, сокращаешь дистанцию. Пожалуйста. Вправо. Пошла резко. Ну, вот молодец. Давай, разгоняй себе. Молодец. Еще резче. Резче. Резче. Вправо. Начинай резко. А, света. Еще разик. Так. Вот я тебя кидаю. Лезешь. Ну где прыгнул с левым ударом? Еще раз. Сама. Пошла. Вот, вот, вот пауза на левом ударе. Раз. Вот такое движение. Где вот этот выброс? Вот так левой рукой делаешь. И тебя лезет туда. Да, там ты же качнула. Ну и качни обратно. Пожалуйста. Вправо, влево. Во! Вот сейчас получилось. Умница. Еще раз. Не торопись. Где ноги? Подскок. Не торопись. Становись сюда. Становись левее. Мне нужно, чтобы ты лево становилась. Пошла. Та да та. Умница. Больше сюда прям. Быстрее. Та да та. Не вались, не вались. Подбери заднюю ногу. Еще раз. Пойдет. Левый по печени.